شو اسمك؟ الشيخ جعفر ابراهيم طرفي طرفي من طرف طي آه كم عمرك؟ عمري 65 سنة وعمل شو؟ عمل شيخ عشاير You تري؟ نعم؟ شيخ شيخ عشاير شيخ عشاير و اوكي اند آه، and what are you hoping for? يعني حول الانتخابات يعني الآن الانتخابات هنا ممتازة ممتازة الانتخابات الانتخابات اليوم أحسن من 2005 من 2005 واي أحسن الآن انتخابات ممتازة وقوى الأمن منتشرة في كل مكان لحفظ الأمن في داخل المحافظة بغض النظر عن فلان وعن فلان فلان ترشح فلان ترشح